Ang lakas-lakas ng tandem nilang dalawa Dahil naman ang mga tao ay namulat na Panalo na to, tuloy ang pagbabago Hinahangad ng bayan ang tunay na pag-asenso Ang lakas-lakas ng tandem nilang dalawa Dahil naman ang mga tao ay namulat na Panalo na to, Tuloy ang pagbabago Hinahangad ng bayan ang tunay na pag-asenso Tandem na pag-asa At tayo giginhawa Kaya naman sa unity na to Tayo papasalamat At tayo na iuusan At ating ipakalat BBM at Inday na dahil gusto natin at tayo may pangarap kasi number one si BBM Katanim pa si Sara Aguila ng unit team Sama-sama tayong babangon na muli Tuloy ang pagbabago, tuloy palagi Dahil yung binababa ay inaangat ng Diyos At di nagtatanim ng galit at puot Laging sinisiraan at daming palusot Kahit anong gawin nyo, di kami mauutot Ang lakas-lakas ng tandem nilang dalawa Dahil naman ang mga tao ay namulat na Panalo na to, tuloy ang pagbabago Hinahangad ng bayan ang tunay na pag-asenso Silang nangunguna, mahal ng masa dahil talaga sila ay may planong gininto ang tala Bibiin sa Pangulo Katanim pa si Sara ay sulit to Kahit di ko pa sabihin ay panalo to Namulat na lahat ng mga Pilipino Sulit na tandem ito ating kailangan Sulit na sulit sa bago ng lipunan Di mapigilan tayo'y magkaisa Atin ang ipanalo at ilan slide na Ang lakas-lakas ng tandem nilang dalawa Dahil naman ang mga tao ay namulat na Panalo na to Tuloy ang pagbabago Hinahangad ng bayan ang tunay na pag-asenso Mga tao'y gising na Tayo na't magkaisa Sa Pinas panalo to Ang Tiger at Agila ating iboto BBM at Inday Sara Para makamtan din natin na tayo'y guminhawa Mga tao'y gising na tayo na't magkaisa Sa Pinas panalo to Ang Tiger at Agila ating iboto BBM at Inday Sara Para makamtan din natin na tayo'y guminhawa Ang lakas-lakas ng tandem nilang dalawa dahil naman ang mga tao ay namulat na Panalo na to, tuloy ang pagbabago Hinahangad ng bayan ang tulad asenso Ang lakas-lakas ng tandem nilang dalawa Dahil naman ang mga tao ay namulat na Panalo na to, tuloy ang pagbabago Hinahangad ng bayan ang tunay na pag-asenso